me ya faru yar fulani fulani ta tambaya tana dan bugun ta cike da lallashi fulani ko da na je maka gaisa da ita wallahi daga nan ba ta kara ko kallo na ba shi ma dama ko kallo na bai yi ba hakuri fulani ta bata kafin ta shiga toilet don ta yi alwala ranar da daddare zina abinci ta dafa kafin ta ajiye duka a saman dining table ɗakinta ta koma ta yi wanka kafin ta fito falon nan ta iske shi saman dining yana cin abinci tunda suke ba su taɓa cin abinci tare ba karasowa ta yi saman dining ɗin kafin ta ɗiba abincin ta zauna ta fara ci bai kalle ta ba ita ba ta kalle shi ba ya riga ta gamawa ya tashi ya koma falon ya kunna kallo tana gamawa ta shigo kicin ta wanke kwanukan da suka yi amfani da su kafin ta dawo falon remote ɗin da ke gefen shi ta je ta ta ɗauka ya fusgo ta ga baki ɗaya kiciniyar kwacewa take yi amma ya rike ta gam bilal ka sake ni wai me haka gaban ta ke faɗuwa, kuma haushin shi yake tunzuro mata a zuciya wato mutumin nan ma ya raina mata wayo wallahi dan wulakanci ya fi karfin ya mata magana sai ya ga sai ya ga ta saka rigar bacci ne zai wani kamo ta ko wallahi yana wasa da rashin mutuncinta me zaki darmot abin da ya furta kenan dan dole ya sa ta zauna a gefen shi shi kanshi bai san abin da ya sa yake son ya ji ta kusa da shi ba shigar da ta yi na kayan bacci ne dogon wando har kasa sai riga mai guntun hannu da hula a saman kanta rufe canza channel zan yi mana ni ba zan iya ta sakatti gaba ina kallon su suna mugu suna bugun juna ba sai ka ce banda aikin yi hannun shi na saman kafadarta ya rike ta gam hannunta da ke rike da remote din kuwa ya ma kasa motsi tsabar yadda ya matse ta a jikin shi gashi dan iskan har yanzu ko kallon ta bai yi ba idan shi kim a yake akan TV to ki canza mana ya furta da kyar kallon shi take ta gefen ido ita mamaki yake bata yadda yake magana da kyar to ai ka rike ni da yawa ka sake ni in yi numfashi don Allah tunda dai ba guduwa zan yi ba ka iya ko kallon mutum ba ka yi amma ka kama shi ka rike kamar za a sace shi hararar shi ta yi ta gefen ido a hankali ya fara sakin ta ba ta yi tsammani ba kawai ta ji ya fara dariya duk da dai dariyar ba wai irin mai yawa ba ce kuma babu sauti sosai amma dai ya yi dariya juyowa ya suna fuskantar juna to yanzu sai kike na kalle ki na kalle ki to oya na kalle ki to oya canza channel ɗinki kafin ki tada kafin ki tada katsina da masifa bata kula shi ba ta ni fuska ta dauki remote din ta fara canzawa sai da kyar ta samu channel din da da ake abin da take so dama ita kallon kawai ya cika da dama ita kallon ba wai ya cika ta bane kawai neman ayi fada yasa ta canza channel din tana canzawa ta aje mishi remote din shi a gefe ta miƙe za ta tafi rike hannunta yi ta juyo tana kallon shi irin lafiya ko ki zauna a nan ko kuma a maida min Roxley dina magana ta yi kasa kasa kafin ta koma ta zauna can nesa da shi saman kujera don ita ba ta ga dalilin da zai sa ya tada mata hankali ba ana zaman lafiya hannunta ya lalubo ya rike gam tana jin shi amma yanda baya kallanta ita ma fuska kawai ta yi kamar jin hannun shi cikin nata bai yi mata wata illa ba ta lura mutumin nan dole ta yi taka tsantsan da shi in ba haka ba kuma ita za a sama kuma ita za a sama cikin ruwa tsandum. hamma ta yi da hanzari ta zare hannunta daga nashi ta miƙe zan je na kwanta tana furta haka ba ta jira amsar shi ba don ta san ba za ta taɓa samu ba in dai yarima ne kuma haka aka yi nodin shi kawai ya yi bai ko kalli inda take ba zina na shiga ɗaki da ƙyar ta samu bacci ya ɗauke ta sai ma da za ta kwanta ne ta tuna cewar ya fa kafa mata ya fa kama ta ya fi kamata a ce ta je wajen Fulani ta tambaye ta dalilin ba ta hana dalilin ba ta maganin hana haifuwa amma tunowa da ta yi da maganganun waziri sai kawai ta ce bari ta hakura amma za ta san irin zaman da za ta yi da ita tun daga ranar kuma aka koma inda aka fito dan sai su yi haduwa ɗari babu wanda zai ce wa kowa komai shi ko kallon ta ma baya iya yi abincin yana bata haushi har ya daina bata haushi ya zamana bata damu da ko ya kula ta ko kar ya kula ta ba dama can iskancin Bilal ai ya fi shi karfi Bilal ne yake zaune cikin lumbun masarauta hakan take kasancewa duk ranar da yake kewar mahaifiyar shi yau ta kasance ɗaya daga cikin ranakun da Bilal yake jin babu halittar da ya tsana a duniya fiye da mace kallon yadda shuke-shuke suke juyawa yake yi kukan dai ne ba zai yi ba don kuwa ya haramta wa kanshi kuka tun bayan da ya mallaki hankalin shi don kuwa in yayi kuka akan rashin gimbiya to kamar yayi kuka akan mace ne takun tafiya ya je a kusa da shi amma maimakon ya dago ya ga waye sai ma ya rufe idanuwan shi rub yana je ta zauna a saman kafet din da yake zaune amma bai bude idanuwan shi ba murmushi juwairiya ta yi dan ita wallahi komai yayi burge ta yake yi satinta ɗaya kenan a cikin masarautar Katsina amma ko kalma ɗaya bai taɓa furta mata ba kuma duk inda yake tana nan biye da shi sai da ta zo ta yi magana sai da sai da ta zo ta yi maganganunta ta gaji ta tafi dan kanta amma inda take ma baya kallo kuma ita shirin da yake shi yake kara mata wutar san shi Yarima ina wuni ta furta a hankali tana janyo blanket din da kuyangunta da kuyangi suka biyo ta da shi shi duk tunanin shi ma zina ce sai ya sa ko da ta zauna bai kalle ta ba dan idan yana cin wannan idan yana cikin wannan yanayin babu abin da ba zai iya ba sai ya sa ma yake ware kanshi tsawon yinin ranar gabaki daya dan Allah ko yau kadai kaman magana mana ni fa ba wani abu bane kawai maganan nake son naji bai bude idanuwan shi ba balle ta sakaran zai amsa mata ko zai kalli inda take bata fuska yayi tana kallon shi bata san lokacin da ta fara kuka ba dan Allah ya rima da na rana ɗaya ne ka kalle ni ni ma mana magana fa nake maka bai san lokacin da ya daka mata tsawa ba babu macen da take da hurumin yin kuka a cikin lambun nan face gimbiya dan duk ranar da suka zo daga shi sai ita kuka take har sai idanunta sun yi ja shi kuma yana gefanta yana share mata hawaye da 'yan kananan hannun shi Wel yana tsaya ta kukan kalmar tashi ki bani wuri kawai ya furta kafin ya dauke kanshi gaba ki daya kukan munafurci juwairiya ta fara ganin ta kusa minti goma tana abu ɗaya. amma ko kula ta Yarima bai yi ba ya sa ta tashi ta nufi bangaren Fulani ranta in yayi dubu to ya ɓaci ita bata taɓa ganin mutum irin Bilal ba ta san ita eh, tabbas yarinya ce ita amma kuma a hakan babu namijin da zai mata kallo ɗaya bai kara da na biyu ba tun daga ranar duk inda Bilal ya shiga tana biye da shi kamar jela tun yana jin haushi har ya zamana ko da ya ganta sai ya saka ma ran shi bai ga kowa ba za ta zo ta yi surutun ta har ta gaji wani lokacin ma labari za ta zauna tana bashi amma ko inda take bai taɓa kallo ba yau zina na zaune a falo ta yi kallon har ta gaji tana karatun alkur'ani shi ma ta gaji babu abin da yake mata daɗi mutum take son ta yi fiyar da shi amma babu dan da bilal da babu duk ɗaya suke a wajenta dan gara a ce mage aka kawo mata akan zaman bilal cikin gidan nan eh tabbas ta ji motsin mutum amma ta san tabbas tana tare da mutum babu motsin ma ba wani cancan ba don shi komai nashi a hankali yake yi cike da takama wani lokacin ma kamar ta kama shi ta yi ta bugu kamar daga sama ta ji ana kwankwasa kofa ɗan gajeren tsaki ta yi don ita duk tunaninta wancan mayar juweriyar ce don kusan kullum yanzu in dai ta nemi yare mata rasa inda yake sai ta zo ta tambayi zina idan ta sani ta faɗa mata idan ba ta sani ba kuma ta ce oho kofar ta buɗe ko kallon wanda yake tsaye ba ta yi ba ta koma ta zauna a hankali Zainab take takowa har sai da ta shigo ta tsaya a saman kai a saman kan Zina Zina bata dago ba ta yi magana wanda kika wanda kika zo nema baya na kuma nima ban san inda yake ba don Allah ki daina tsayawa mutane a akai dan zungurinta Zainab ta yi dalacin masifaffiya har yanzu dai jarabar nanan wani iyo Zina ta yi jin muryar Zainab tsalle ta yi ta rungume ta har sai da suka fada saman kujera ta bude baki za ta yi magana sai kuka da mama da mama za ta tambaye ta sai ta tuna cewar mama ta mama fa babu gashi har yau ba a barta ta je gidansu ba to wajen wa ma za ta je da kyar Zainab ta samu ta lallashe ta ita ma tana goge nata hawayen haba zina yau ina masifar daga gani na kuma sai kuka karki karki bada ni mana ta faɗa da sigar wasa raba jikinsu suka yi kafin zina ta kalli Zainab Aini, wallahi zi bai ma ci a ce na yi miki magana ba tsakani da Allah wata nawa Zainab wai sai yau zaki zo Zina ta faɗa tana kure ta da kallon tuhuma dan dariya Zainab ta yi kafin ta dafa ta ki hakuri kawata wallahi baba ne yace shi san bai san zancen ba kada na sake na zo wajen ki. na zo kuma ina ta saka rana sai anti ta aiko Firdausi wai na je na kwashe kayan mama su Asiya za su yi amfani da ɗakin tunda na kwashe kayan nan mutuwar mama ta dawo min sabuwa ba zan iya ganin ki lokacin ba gaskiya shi yasa amma yanzu ba gani ba zina na jin haka zumbur ta miƙe kan bala'in can amma wallahi tallahi matan can yan renin hankali ce to me take nufi ta fidda ni daga gidan ta fidda ni daga gidan ubana ko me tashi mu tafi janyo hannunta take ita kuma tana togewa ke wai zina baki da hankali ne ta ina zaki fara fita a gidan nan baki faɗa ma kowa ba ni dai ba ruwa na wallahi kuma duk wasu kayan ku suna gidan mu, idan wani abin kike so ki faɗa min sai in kawo miki ko kafin Zainab ta samu ta shawo kan Zina sai suka ji shigowar Yarima kamar dai yanda aka saba Juwairiya ce take tafiya a gefen shi sai da ya shigo kafin ta shigo Zainab na ganin shi ta meke tsaye Yarima barka da rana Nodlin kai yayi alamar amsawa kafin ya bar su tsaye nan hada Juwairiya ya wuce ɗakin shi juyowa Juwairiya ta yi ta watsa musu wani kallo kafin da ƙyar. ta gaishe da Zina. Ita ma amsawa ta yi can cikin rai. Falan ta nemi Falan ta nemi waje ta zauna. Zainab da Zina kuma suka shiga ɗaki. Zi, wace ce wancan? Zainab ta tambaya tana kallon kofar. Wai diyar sistan ɗin Fulani ce ta zo mata hoto. Shine fa kullum sai ta zo wajen Yarima. Ke in ma baya nan sai na faɗa mata inda yake ta je ta same shi. A yanzu kusan kullum suna tare. Me ya faru na ga kin tambaya? Ita Zina har cikin ranta gaskiya take faɗa. don ita ba ta yi tunanin wani abu ba wani irin tsaki Zainab ta ja tana daka mata duka a saman cinya ma Zina ke ce ban sakarya ce ban sani ba ni ba zan ziga ki ki rashin mutunci ba amma wannan ba karamin rainin wayo ba ne. ta ina kina zaune wata banza can za ta rika yawo da mijinki kullum wai dan ma rainin wayo har zuwa take tana tambayar ki idan yana nan ko baya nan to sannu ke kuma sakara sai ki sai ki saki baki ki faɗa mata inda yake dan Allah baki ji haushi ba dazu da suka shigo tare yau haushi mai zan ji ban ji komai ba wallahi Zainab kin san dai da Yarima da Yarima yana gabana wallahi ba karamin wahalar da yarinyan can zan ba amma ta fannin rainin wayan kam da gaskiyar ki kuma wannan na san bai rasa aikin kawo bai rasa aikin kowa sai na fulani Zina ta furta tana yin kwafa wace ce fulani kuma kar dai uwar gidan mai martaba tsoka tsokaci Zina ta bata akan zaman da ta yi a cikin watanni da ta yi a gidan. Babu irin mamakin da Zainab ba ta yi ba. Ganin lokacin sallah na gabatowa yasa Zainab ta tashi ta nufa har bakin kofa. Zina ta raka ta kafin ta dawo inda suka bar Juwairiya nan ta iske ta. Ko kallo bata ishe ta ba, ta wuce ta shige ɗaki. Har Zina ta yi isha'i ta fito rufar kofar dan tana so ta yi wanka. Kuma Waziri ya shaida mata cewar ta kula da rufe bangaren su don kowa da komai yana iya shigowa kuma komai yana iya faruwa juwairiya ta gani a zaune ta hakimce har ta je ta ɗauko drinks da snacks tana ci tana kallo kamar ita ce matar gidan wajen ta zina ta taka na ce ba ki fita don Allah ina so zan yi wanka wani kallo juwairiya ta mazina to ki wankan mana wani ya damu murmushin mugunta zina ta yi lalle yarinyar nan bata san wace ce ita ba bata san ashe ko shi wanda take kwakwar ba wai daga mishi kafa take yi ba ke malama ki tashi ki fitar min daga bangare na na san kafin na fito kin fita ni kuma ba zan bar wajen a bude ba na ga dai wajen yare miki ka zo to bai da bukatar hira da ki sai ki tafi shi yace miki bai bukatar hira da ni malama ki daina shigar min hanci ba kuma bangare ne ba zan fita ba har sai na gama abin da ya kawo ni ko kafin mamaki ya gama daukar zina har ta san irin rashin mutuncin da za ta shuka wa Joyayya sai ga Yarima ya fito Yarima ka fitar da yarinyar nan sannan kuma daga yau sai yau kada ta sake ta sake shigo min bangare na wannan wannan kunatar daga gani kai take so to ta tsaya a kanka kar ta sake ta sake shigo min bangare idan ba haka ba wallahi zan yi mata rashin mutunci ka san na, shi dai kallon su kawai yake amma bai ce da kowa komai ba tsaki juwairiya ta yi to idan na ce sai na sake shigowar ba ke bari ki jifa ki daina ganin ina gaida ke kar ki tunanin kanki su wani abu daga diyar bafade kuma da kaskantacciyar baiwa baki kau ba ni kuma mahaifina yana ɗaya daga cikin masu aji masu faɗa aji a cikin kasar nan ai bata ida rufe baki ba zina ta kwashe ta da mari bata ida dagowa ba ta kara dora mata wani juwairiya kika ce sunan ki ko to na rantse da Allah idan kina cin kasa ki yayi ta shore duk iskancinki da karyar rashin kunyarki kar ki kuskure ki ce zaki saka iyaye na cikin rashin wayanki na rantse da Allah wahalar da ke zanyi yanda ka shigo da ita ka dauke ta ka mayar da ita inda ka taho da ita sannan ka rufe min kofa ta on your way out on your way out eh wani kogin kuka juwairiya ta sake kafin ta fita daga falon gabaki daya zina kallon inda ta bi ta yi kafin ta ja wani dogon tsaki daki kawai ta wuce ba tare da ta kalli inda yarima yake tsaye yana kallon sa ba binta yayi yana shiga ya iske ta zara dan kwali wani irin mugun mamaki yayi bai taba ganin gashin ta ba idan ba yau ba mantawa ma yayi da maganar da ya shigo yayi mata hankali kwance take take sharce kai da kum mai ta dauka ta fara shafawa ganinta ita san bata lura da shi ba sharce gashin ta fara yi tana yi tana yar kira'a can kasan murya gashin ta so tufkewa kafin ta dauko ribam din ta ji hannun Bilal a saman gashin ta tsorata ta so ta yi ta so ta firgita ya furta a hankali Bilal ne kamar wace kwai ya fashewa a ciki haka ta yi sakake tana jin yadda hannun shi yake yawo cikin gashin ta sharce gashin ya karayi kafin ya karbi ribam din da ke hannunta ya fara tafki gashin sai da ya gama kafin ya juyar da ita kina da gashi ashe ganin gashin da ke kanta ya sa ya tuno da gimbiya kusan duk sanda za ta warware kitsan kanshi kitson kanta shi yake taya ta ba ta yarda kowa ya taba mata gashi tsawon gashinta har gadan baya kuma baki wuluk daga kan gashin gimbiya ya fara san dogon gashi kuma baki wuluk dan ina da shi sai in bi gari gari ina yayatawa dariya kawai yayi ni kan ban iyawa da masifar ki kafin a hankali ya janyo ta jikin shi yana murmushi ko da juyayya ta faɗawa wa Falani abin da ya faru murmushi kawai ta an zo wajen da nake jira ki shirya yau akwai aikin da zan saka ki nan da sati zaki aure Yarima tunda ta shigo daki da daddare ta ji mararta tunda ta shigo ɗaki da daddare ta ji marar ta fara juya mata duk tunanin Zina ta ɗauka sai gobe ciwon zai rikice mata don kuwa ita irin matan nan ne da idan suna ciwon mara har kusan su suma take yi duk wata sai baban su Zainab ya kai ta koda kemis ne an mata allura dan har ta yi ciwon nata ta gama baba bai sani bai ma san ta yi ba yanayin shi ta fara ji a hankali amma bata ɗauka cewar zai zo mata da wannan zafin ba dan sauran watannin da ta yi a gidan nan da mata ta taho da maganinta tun ana sauran kwana uku take sha shine fa take zama lafiya last month wancan maganin ya kare yanzu Allah kaɗai ya san yadda zai yi da ita cikin dare ta fara juyi azaba ta kai azaba har sai da ta sako kasan gado tana juyowa tana yarfe hannu ita kam ta shiga ukunta ganin tana neman halaka kanta da kanta yasa Zina ta tashi da rarrafe ta haska wutar wayarta ko wata ba a yi ba da fulani ta aiko mata da wayar ita idan ma ta aje wayar ko kallonta ba ta yi ashe za ta mata amfani da hasken fitilar wayar ta shiga kicin ta sha ruwa don ko sun kashe wutar ko ina ta ga kuma dalilin kunnawa ba ta zo fitowa daga kicin ɗin ta ga wucewar mutum zuwa ɗakin yarima ita abin ma tsoro da mamaki ya bata daga gani mace ce ta shiga ɗakin don ko rufe take da hijab kuma kowace ce mamaki ya kama ta da hannunta ta rufe kofar shigowa kuma a iyakar saninta daga ita sai ya rima suke da mukullin kofar idan ma akwai wani mai shi to Ismail ne dama ɗakin shi za ta je ya kira mata doctor dan a duke take tafiya har ta kai ɗakin shi tana ta kwankwasa kofa ta ji ta a buɗe ta san bai taɓa barin kofarsa a buɗe ba to me ya faru yau wajen shiga ɗakin labule ya goge wayarta har flash ɗin ta mutu wajen kiciniyar duhu ya ishe ta kuma ta ga hasken ya kara bayyana a haka ta shiga ɗakin hannunta bisa cikinta mutuwar tsaye ta yi don kuwa juwairiya ta gani a tsaye hijab ɗin da ke jikinta ta yaye sai ga jikinta ya bayyana wasu 'yan iskan kayan bacci ne a jikinta ko zina da ke can bakin kofa babu wanda zai lura da ita sai da ta jiyo kamshin turaren da ke tashi a jikin juwairiya da ta kara ɗagawa ta ga ita ɗin ce ba wata ba yarima na yi kwance kan gadon shi alamar bacci yake yi dama yau baccin da kyar ya ɗauke shi ta ranar da doctor ya sanar mishi matsalar shi kullum shine shan Lipton da lemun tsami kafin yayi bacci. A hankali take tafiya har ta karasa bakin gadon. Kwantawa a saman kirjin Yarima ta fara shafo fuskar shi a hankali tana shigewa cikin jikin shi. Zina za ta iya rantsewa kaf jijiyoyin jikinta sun daina bugawa. Allah sarki wannan kenan. Duka duka anan zan dakata. sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. a littafin a ajini na take kashi na shida da mamaki fulani take kallanta duk da dama ta san za a rana sam ita ko da ce ta je ɓangarensu, su ta saka maranta zina ko rojuwariya za ta yi me ya faru